Thank you. आखिर हसन स्पेन पहुंच गया और बहुत खुश भी था उसने वहाँ मेहनत करके काफ़ी पैसे कमा लिए रब वो अपना काम शुरू करने की सोच रहा था हमाद हसन का बहुत करीबी दोस्त बन गया था ये दोनों तकरीबन एक ही साल यहाँ आए थे यार हसन तेरे पास पाँच हज़ार एरो होते हैं वो हम एक अच्छा सा अच्छा तो नहीं एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल सकते हैं क्या बोलता था बात तो तेरे ठीक है यार क्या बोलता था तेरे कल बताऊंगा सोच के चल ठीक है हम्म, चलो कॉफ़ी पीते हैं चल हेलो गया था ना वो हम्म। स्पेन चला गया है तो फिर तो अब कौन जाए उसके पीछे स्पेन ये क्या बात हुई इतना बड़ा काम नहीं हम कर सकते क्यों हेलो हेलो शिट कैसे लाऊंगा अपने पैसे वापस ऐसा क्या सोचा फिर यार सोचा बनाते रेस्टोरेंट ओ यस मगर सारा पेपर वर्क तेरा ठीक है भाई और मैं कोई छोटा मोटा नहीं बड़ा रेस्टोरेंट बनाना चाहता हूँ उसके लिए भी पैसे भी चाहिए भाई उसकी टेंशन ना ले एक लाख यूरो है मेरे पास वो कहाँ से आए तेरे पास आए तो हम दोनों साथ थे चार सौ बीस चार सौ बीस तो जैसे समझ आएगी खैर तू पेपर वर्क स्टार्ट कर ठीक है ठीक है जब सारा हो जाए यहाँ पे मेरे साइन लेने हैं मुझे बता देना हसन को अपना बिजनेस बनता दिख रहा था और वो बहुत खुश भी था और उसे बहुत बहुत चार सौ बाबू कन्न मेरी ये है दुनिया यहाँ चलती है चार सौ बीसी ما هو إنسان ما هو 420 ما هو إنسان ما هو 420 ما هو 420 ما هو 420 420